заточених, як ніж, лети до мене ріж, ці кілометри між, якими проляла наша нескінчена ніч від тебе і до мене. Син, а що у тебе в школі множення? Ну в цьому, як завжди, лиш мама допоможе нам. Ти там дивись за неї, захищай, заступайся, пробувай прямий, тому що буде розпускати пальці. А що нам по дівчатам? Чого замовити? Дівчата, то не найбільші проблеми, синок. У мене все нормально, тільки за вами сумую. І це холодне літо, як небудь перезимую. Чому правиш ти за мене поки там? Пам'ятаєш, той хто більше робить, то і капітан. Справжній, а тому не бійся праці, щоб путіну було гірше, частіше посміхайся. Ти вже достатньо знаєш, бо ця війна без спросу зробила тебе за один день дорослим. І ти не віриш більше у мої казки, що я тобі беру знову читаю щодня несе до твоїх пліч два вигнутих крила, заточених, як ніж, лети до мене ріж, ці кілометри ніж, якими проляла наша нескінчена ніч від тебе і до мене. Дякую. Спробую зачитати пісню. Наступну. У мене є більшість моїх пісень, які я написав, та як вони всі, про те, що я бачив або чув, або про те, що мені розказали. Наступна пісня називається Снайпери. Ця пісня. Цю історію мені розповів побратим тих, про кого я буду читати. Історія від військового, яку я прочитаю вам. Знайте. Оборона села від та далеченько та я буду сумом. Приближає відверто і грубо, йде до бою снайперська груба. Два снайпери, два на прикриття, чотири зруйнованих життя. В руїнах іде на напалу, щоб Україна своє будувала. Він торків штук, як солдат, як сказав, би вас на солдат. У кругу москвичів, колись бо тепер він гучно мовчить, а рода, як пухлина розцвіла, бій перейшов на вулиці села, і всі відступили і стихло. їм же орди були замалі, і життя їхні кров'ю стікали на розхристані груди землі. Ще доточені тими тваринами не віддавали в пето своє, і летять їхні кулі між грибами на позиця повна свої Дякую, що нам ти від дораю снайперська група. Вже наступного дня наші сили позиції знову відбили і шукали, як грішники каяття чотири зруйнованих життя. Один був під завалом після кривавого танку. У рушниці лише пара боїв стало всього зупинили лиш танком. Сльози стояли в очах у військових, навіть у тих, хто там може за рискою. Друге лежало навколо майже півсотні вбитих рашистів. Для чого читають все це? запізно. Ріжеш тобі, що ж ти мене попросив передати вам в пісні. Їх побратим пісня, знаєте, я так завжди вважав, що ті труднощі, які на нас падають, це ті труднощі, які падають нам на спину, на наші плечі, вони нам по плечам. Е, і... Але бувають такі часи, коли хочеться вже опустити руки. В тилу ми не маємо права опускати руки. І часто в мене є такий діалог з Богом. І про це в наступній пісні. Спочатку я говорю, а потім почую відповідь. З Богом. скільки нам іще гребти в океані, ти хвилі твої криють наші хребти, Боже, скільки нам іще вести по замінованій дорозі, залишаючи хрести, Боже, скільки нам іще молить, і зачину голови молить, скільки нам іще спалить у вогні для тебе хати, збудувати сірих плит, Боже, скільки нам іще терпіть, потеписти чепотілу кров солона, а не плід, Боже скільки нам ще тремтіть, задім тих, що від сирен прокинулось не від трембіт, Боже, скільки нам іще світок, може все наше життя лише від досліджі хтось, Боже, я тримаю твій круток, твій у грудях моїх п'ється, дякую за відок. І я не читаю, кричу, і сила вливаю на лист, і благаю тебе почу, і гукаю тебе спустись, і я заряджаю свій вірш, і сирима Сину, так були тобі про те, я точив тебе як камінь, щоб отримати шедевр. Сину, така сил не вистачає зрозуміти скульптора, який діє його весь час. Сину, щоб ти захотів свободи, ти на кордонів твоїх посилив свободу, щоб ти знала, яка сила в тобі є. Я наслав на тебе зрай, спожболячи є. Сину, щоб почувствує дітей, прогримів тебе снарядом, ти як того не хотів. Сину, закури вогнями дим, щоб побачив ти нарешті свій запутав. щоб повітовити птах, потрібна темнота, і я не читаю притчу, і все виливаю на лист, і гукаю тебе ночі, і благаю тебе молись, і я заряджаю свій вірш, і все римами плачу, і благаю тебе молись, і гукаю тебе хочу, а я не читаю кричу, і все виливаю на лист і благаю тебе, почуй, і гукаю тебе спустись, а я заряджаю свій вірш, і все рімами плачу, і благаю тебе, молись, і гукаю тебе, почуй. Почуй. Дякую.